Самая узнаваемая планета в Солнечной системе, названная в честь древнеримского бога земледелия. Привет, мои хорошие! С вами канал Гранд Астроном. Мы продолжаем изучать нашу Солнечную систему, и сегодня познакомимся с планетой Сатурн. Планета Сатурн шестая по удаленности от Солнца, самая удаленная от нас планета, которую можно увидеть невооруженным глазом является пятым по яркости объектом Солнечной системы. Также Сатурн относится к планетам-газовым гигантам и состоит на 96% из водорода. Он не имеет твердой поверхности. На один оборот вокруг Солнца Сатурн тратит около 30 лет, а вокруг своей оси Сатурн обращается за 10 часов 32 минуты. Из всех планет Солнечной системы Сатурн обладает наибольшим сжатием. Масса планеты в 95,2 раза превышает массу Земли. Чтобы сравнить размеры Сатурна и Земли, можно представить баскетбольный мяч и монетку, где мячом будет Сатурн. Однако средняя плотность Сатурна составляет всего 0,687 тысячных грамм на сантиметр кубический, что делает его единственной планетой Солнечной системы, чья плотность меньше плотности воды. Говоря о погоде на этой планете, можно сказать, что скорость ветра на этой планете может достигать 1800 км в час. Также на Сатурне бывает северное сияние, и неоднократно наблюдались облака странной шестиугольной формы. Также на Сатурне есть ярко выраженные времена года. Касательно спутников этой планеты, Сатурн имеет 62 спутника и систему из четырех колец. На одном из спутников Сатурна Энцеладе теоретически допускается существование водных форм жизни под толщей льда, а спутник Сатурна Рея предположительно имеет свою систему колец. Это первый случай, когда кольца могут быть обнаружены не у планеты, а у ее спутника. О возможности такого открытия было объявлено в статье журнала Science в начале марта 2008 года. В 1979 году первым космическим кораблем полетел пролетевшим мимо Сатурна, был Пионер-11, а затем спустя 25 лет на Сатурн отправили крупнейший межпланетный космический аппарат Кассини. С этого аппарата были сделаны снимки Сатурна и его колец, также его спутников. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца, вы большие молодцы. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И любите астрономию. Всем пока!